тоҷик узбек лақай ҷигаро ҳама садай якум париз ёвон брат туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву каттеш салом алайкум подписчикони азиз ман ин канале ки ман тавсия мекунам ҳисоб кутун фак родной ба дили пур бе ягон хешшубҳа билети гиртон нархи билеташ 500 рубл обчи количество билеташ бошад 2500 таки дитта мошини гуфти худаш ки инаси опмагамечи дитта мошин ҷамонаги як қиёмат конверти пулеш нархи билеташ я чой пуле 500 сум қати соҳиби мошин ҳамин мошин ча мешавад худам нақд кун конверти пули чист салому алайкум дӯстони аз салому алайкум подписчикҳои акас сухробҷон хушомадтон ҳаматонбо омад мавам ин ҳамин 16 бозӣ рафт содааст нархи билет 500 рубла обш калиса 2500 та билет 2011 э, сол э, хундаи санатта бо 2008 соли э, шерлеле ланос бо 1000 доллара мондаи 100 доллара 54000 доллара пулои конверти обши призо 100 34 дона иборатш дурни ҳами ҳафта финала ҳама то омад мебам ҳами збербанк васа ҳами экран ба пайваст карда ага збербанк хуршед меброяд сума э, партофта чека даваса мемонед шояд ҳами мошин дута бо 1000 доллара 4000 доллар пулои конверти мондагем ҳама то омад фақат дастгирӣ карда папрацки як такта билет хардор кунед бадили пур ин ҳами э, шояд акай сухроб финала э, вай мешавад мерен ҳамунҷа меравад хеле ки мана падешки мекутум медунтум ман мегум каналои бегуну ман азиша намекунам لیکن این کانال رو ما اتفشار میکنم پانسه هستم که سویب شو بلیتش از سه یک حسی دیگه اش موندگی شاید همین هفته شاید همین هفته فینال شد انشالله میکنم بعد الیپور به یکون خیل شبه این اکی واتساب این سلکی کانال اش حتما سلام من رسید تو اسیمیز که همه تمیر گرنیست همه تو محاد میو tojik o'zbek laqay jigaro hamma saday yakun piriz yovon birra turkmaniston tojik o'zbek bapesh moshinchavu kattesh salom kolxoz obod salud leninobod хатлон ҷунам зурай ҷанги боту курай замон пурро боту кукара кукукуку мерседесу опел сегерету Mavu BMW Toyota'yı server Sağırayı milyoner пора зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон тигарои шахзамон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай пулу молаш бад саломат боши брат омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро